Né, dois anos que vocês tá fazendo, fazer essa parte aqui no Celeste. O é Celeste eu já zerei esse daqui porque foi no modo de ajuda, mas eu não tô conseguindo essa parte. Eu não tô conseguindo passar essa parte aqui, eu vou fazer esse vídeo pra, pra tentar passar dessa parte. Meu Deus! Não é possível! Não é possível! Não, não, não. Eu sou muito ruim. Ou eu não sei jogar isso aqui, porque é, é muito difícil. Olha isso, isso, isso. É muito... Aí, não, olha. Tem que ir pro lado. Tu pega a folhazinha, a penazinha. Aí tu... Aí tu pega a penazinha. Aí aqui... É Nossa, não, gente é muito difícil. E agora a gente pega esse negócio. E. Uh, passei! Fiquei 10 minutos pra passar de uma fase, mas eu passei. Oh meu Deus do céu! Ah, ah meu Deus do céu!